Yo no pertenezco a esta administración. ¿No? No, yo pertenezco... Yo, yo represento al pueblo de Puerto Rico en el, en el Congreso de los Estados Unidos. Pero está usted corrió yo, no soy, parte del Ejecutivo ah, aquí, no, yo soy parte del Legislativo. Yo no pertenezco a esta administración. ¿No? Yo no pertenezco a esta administración. ¿No? Yo no pertenezco a esta administración. ¿No? Yo no pertenezco a esta administración. ¿No? Yo no pertenezco a esta administración. ¿No? Yo no pertenezco a esta administración. ¿No? Yo no pertenezco a esta administración. ¿No? Imba, usted corrió una más papeleta le planteo, en el misma papeleta que de la, de la gente que está corriendo este cuatrienio. ¿Es una buena opción elegir al PNP como administración en las elecciones pasadas? Yo, creo que hay una obra que está ahí, eh, una obra de carretera, hay una obra de infraestructura. ¿Carretera? Ah, la hay, eh, los fondos eh, los hemos conseguido para eso. Bueno, pero no los ha eh, utilizado, usted misma se ha quejado. No, pero, pero los fondos, los fondos están ahí, las nuevas aplicaciones y fondos nuevos que llegan a la isla por múltiples proyectos, el, ahora el, hub de carga aérea. Yo te podría dar aquí obra que se ha hecho bajo esta administración. Yo no pertenezco a esta administración. No.